Who is speaking? Who is speaking? Speaking یعنی در حال سخن گفتن Who یعنی چه فردی Who is speaking در تلفن و مکالمات تلفنی استفاده میشه یعنی چه فردی داره صحبت میکنه یا خیلی ساده تر وقتی که گوشی رو برداشتید و احوال پرسی کردید مثلا میخواید بپرسید شما کی هستید در فارسی میگیم دیگه میگیم ببخشید شما در انگلیسی میگیم Who's speaking یعنی کی داره صحبت میکنه شما کی هستید لطفا بگید که شما کی هستید Who is speaking Who's speaking Whose car is it? Whose car is it? It اشاره به دور یا آن ایز یعنی است کار یعنی ماشین یا خودرو whose یعنی مال چه فردی whose کار is it یعنی اون ماشین مال کیه whose car is it whose car is it why me why now Why me? Why now? Now یعنی اکنون Why یعنی چرا Why me یعنی چرا من Why now یعنی چرا الان Why me? Why now چرا من چرا الان Why me? Why now Why me? Why now Will you please? Will you please? Please یعنی لطفاً Will you please عبارتی است که یعنی آیا امکان داره شما حالا در ادامش میتونید بگید چیزی رو یعنی لطفا میشه که شما فلان کار رو انجام بدید Will you please Will you please Word gets around. Word gets around. Around یعنی همین هول یا این اطراف. Get یعنی رسیدن. Get حالت سوم شخص استفاده شده به خاطر word. word یعنی کلمه یا حرف. Word gets around عبارتی است یعنی شایعه یا حرف همه جا پخش میشه مطمئن باشید دیگران در مورد شما صحبت میکنند و شایع پراکنی میکنند word gets around word gets around You are an angel. You are an angel. angel یعنی فرشته ان آرتیکل an یعنی یک و به دلیل اینکه حرف بعدش در انجل A و صدادار گفتاری است از آرتیکل AN استفاده شده و از A استفاده نمیشه R یعنی هستی You are an angel یعنی تو یک فرشته هستی You are an angel You are an angel You are another. You are another. Another یعنی دیگری You are یعنی تو هستی You are another یعنی تو یکی دیگه هستی خودتی مثلا داداش بزرگتون یه حرفی به شما میزنه یا دوستتون تو مدرسه یه حرف بدی میزنه شما بهش میگین چی؟ You are another تو هم یکی دیگه از اون هستی یعنی خودتی خیلی راحت You are another You are another. You are dreaming. You are dreaming. Dream یعنی رویا یا رویا پردازی Dreaming یعنی در حال رویا پردازی You are dreaming در حالت حال استمراری یعنی داری رویا پردازی میکنی دلت خوشه ها You are dreaming. You are dreaming. You are the best. You are the best. Best یعنی بهترین. The best یعنی بهترین بهترین ها. You are یعنی تو هستی. You are the best یعنی تو بهترین بهترین هایی. بهترینی. You are the best. You are the best. You are welcome. You are welcome. Welcome یعنی خوش آمد گفتن You are یعنی تو هستی You are welcome یا You are welcome یعنی خواهش میکنم اختیار دارید قابلی نداشت You are welcome You are welcome You have my word You have my word. Word یعنی کلمه یا حرف. My word یعنی حرف من یا کلمه من. You have یعنی تو داری. You have my word یعنی حرف من رو داری. قول من رو داری. مطمئن باش که انجام میشه. You have my word. You have my word. You know me well. You know me well. Well یعنی خوب me یعنی مرا know یعنی شناختن یا دانستن You know me well یعنی شما منو خوب میشناسید You know me well You know me well. You look puzzled. You look puzzled. Puzzle یعنی پازل یا معما. Puzzled یعنی بهت زده یا شگفت زده شده. Look یعنی به نظر رسیدن. You look puzzled یعنی بهت زده به نظر میای. شگفت زده به نظر میای. You look puzzled. You look puzzled. You make me sick. You make me sick. Sick یعنی مریض. می یعنی مرا. You make me sick در واقع تو حالت لغوی یعنی تو منو مریض میکنی اما در معنی اصطلاحی یعنی تو حالمو به هم میزنی من ازت متنفرم You make me sick You make me sick You should shave. You should shave. shave یعنی اصلاح صورت کردن یا با تیغ زدن. should یعنی باید. You should shave یعنی تو باید صورتت رو اصلاح کنی، صورتت رو بتراشی. You should shave. You should shave. You will be sick. You will be sick. You یعنی تو will be یعنی خواهی شد sick یعنی مریض You will be sick یعنی تو مریض خواهی شد البته بلا از شما عزیزان به دور باشه شما مریض نخواهید شد دور از جون شما عزیزان You will be sick You will be sick You have got belly. You have got belly. Belly یعنی چربی دور کمر یا این چربی هایی که دور شکم جمع میشه You have got یعنی آوردی You have got belly یعنی شکم آوردی شکم داری You have got belly You have got belly You are too kind. You are too kind. Kind یعنی مهربان. Too یعنی بسیار زیاد. You are یعنی تو هستی. You are too kind یعنی تو خیلی مهربونی. You are too kind. You are too kind. You will get yours. You will get yours. Yours یعنی مال تو. Get یعنی به دست آوردن. You will get یعنی به دست خواهی آورد. You will get yours عبارتی است به معنی اینکه تو هم تقاصد رو پس میدی. تو فارسی میگیم خدا از پات در میاره. You will get yours. You will get yours. You will have that. You will have that. You will have یعنی تو خواهی داشت. That یعنی آن را یا اشاره به دور. You will have that در حالت اصطلاحی یعنی پیش میاد دیگه. زندگی دیگه برای تو هم پیش میاد. You will have that. You will have that. You are beautiful. You are beautiful. Beautiful یعنی زیبا. You are یعنی تو هستی. You are beautiful یعنی تو زیبایی. You are beautiful. You are beautiful. You are very nice. You are very nice. Nice یعنی خوب و زیبا. Very یعنی بسیار. You are یعنی تو هستی. You are very nice یعنی شما بسیار خوب هستید. بسیار با محبت هستید. You are very nice. You are very nice. Yours faithfully. Yours faithfully. Yours faithfully عبارتی است که در انتهای ایمیل ها یا در انتهای نامه ها استفاده میشه. Yours faithfully. Yours faithfully. A boring activity. A boring activity. Activity یعنی فعالیت. Boring یعنی کسل کننده. A boring activity یعنی یک فعالیت کسل کننده. A boring activity. A boring activity. A couple of years. A couple of years. Year یعنی سال. Years یعنی سالها. Couple یعنی جفت یا چند. A couple of years یعنی یک چند سالی. A couple of years. a couple of years a high keen sound a high keen sound sound یعنی صدا Keen یعنی بسیار تیز و برنده High یعنی بالا a high keen sound یعنی صدای بلند و تیز صدای بسیار شدید A high keen sound. A high keen sound. We are in a holiday cottage. We are in a holiday cottage. Cottage یعنی آلاچیق یا ویلا holiday یعنی تعطیلات we are in a holiday cottage یعنی ما در یک ویلای اجاره ای یا ویلای تعطیلاتی هستیم we are in a holiday cottage we are in a holiday cottage it was slip of the ear It was slip of the ear. Ear یعنی گوش. Slip یعنی اشتباه شدن یا اشتباه لپی بودن. It was یعنی اون بود. It was slip of the ear یعنی اون اشتباه شنیداری بود. یعنی اشتباه شنیدید. یا من اشتباه شنیدم. It was slip of the ear. It was slip of the ear. This is slip of the pen. This is slip of the pen. Slip یعنی اشتباه. Pen یعنی خودکار. This یعنی این یا اشاره به نزدیک. This is slip of the pen عبارتی یعنی این اشتباه چاپیه. اشتباه خودکاریه. This is the slip of the pen. This is a slip of the pen. your $10 book. Your $10 book. Book یعنی کتاب. Dollar یعنی دلار. 10 یعنی ده. Your یعنی مال تو. Your $10 book یعنی کتاب ده دلاری تو. Your $10 book. Your $10 book. Stop your thoughtless act. Stop your thoughtless act. Act یعنی رفتار. Thought یعنی فکر یا تفکر. Thoughtless یعنی بی فکر یا بی فکرانه. Your یعنی مال تو. Stop و نه STOP، ا نداره اولش. Stop یعنی تمومش کن. بس کن. Stop your thoughtless act. یعنی رفتار بیفکرانت رو تموم کن بس کن Stop your thoughtless act Stop your thoughtless act